नमस्कार मित्रांनो मी आशा तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनेलमध्ये तर फ्रेंड्स प्रत्येकासंग असं होतं जे नवीन शिकतात खास करून त्यांच्यासंग असं होतं की समोरचा गळा किंवा पाठीमागचा गळा हा मोठा होतो आता पहा जर चुकून समोरचा गळा पाठीमागचा गळा हा मोठा झालेला असेल तर ते गिऱ्याकांना काही जणाला आवडत नाही तर ह्यावरती मी तुम्हाला उपाय आणलेली आहे आता पाठीभागचा गळा बारीक कसा करायचं हे तुम्हाला पुढं दाखवणारच आहे सर्वात आधी समोरचा गळा जर मोठा झालेला असेल तर ते कसं बारीक करता येईल हे मी तुम्हाला सांगणार आहे तर पहा नेहमीपेक्षा जास्त जर गळा झालेला असेल तर समोरचा जो गळा आहे तो साधारणपणे सहा इंचाचा असतो जर का चुकून तुमच्या हातनं साडेसहा किंवा सात इंचाचा सव्वा सात इंचाचा झालेला असेल शिवाय तो गळा पसरटही झालेला असेल तर हे कसं कमी करायचं आहे हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे तर पहा फ्रेंड्स काही जण काय करतात की शोल्डरमध्ये पहा शोल्डरमध्ये पकडतात असं पकडल्याने काय होतं प्रॉब्लेम हे मी तुम्हाला पुढं सांगणार आहे तर पहा तुम्हाला दाखवते समोरचा गळा मोठा झाला म्हणून काही जण इथं समोर पकडतात जिथं शोल्डर आहे शोल्डरच्या बाजूनी पकडतात पण असं पकडल्याने काय होतं फ्रेंड्स की जो बगल आहे पहा मी तुम्हाला दाखवते बगलेमध्ये फिटिंग होतो हा ब्लाऊज पहा इथे फिटिंग होतो शोल्डरमध्ये जर पकडलं तर इथं फिटिंग होतो तर हे पद्धत बरोबर नाही शिवाय पकडल्यानंतर एवढा काय गळ्यामध्ये फरकसुद्धा येत नाही म्हणजे जो मोठा गळा आहे तो फारसा असा बारीकसुद्धा होत नाही शोल्डरमध्ये पकडल्याने तर काय करायचं आहे पहा इथं लक्ष द्या समोरचा गळा बारीक करण्यासाठी हे जे गळपट्टी आहे तुम्ही गोट केलेला असाल किंवा पट्टी लावलेला असाल ते खोलून काढायचं आहे पहा इथंपर्यंत खोलून काढायचं आहे आणि कटोरीसुद्धा अर्ध्यापर्यंत खोलून काढायचं आहे आपल्याला कटोरीच पाहिजे आहे खोललेली तर पहा आता इथं कटोरीसुद्धा इथे अर्ध्यापर्यंत खोलून घ्यायचं आहे आणि हे दोन्ही जे क्रॉसपट्टी आहे आणि कटोरी आहे हे अर्धा अर्धा इंच पकडायचं आहे पहा इथं कुठलंही फिनिशिंग बिघडत नाही अगदी व्यवस्थित ब्लाऊज येतो कळसुद्धा नाही की काय आपण रिपेरिंग केलेलं आहे ब्लाऊजमध्ये तर पहा अर्धा अर्धा इंच ह्या बाजूने ह्या बाजूने असं घ्यायचं आहे आणि इथं शिलाई करून घ्यायचं आहे असं केल्याने काय होतं की ब्लाऊजचा जो गळा मोठा आहे तो कमी होतो बारीक होतो जर एक इंचाचं तुमचा गळा मोठा झालेला असेल तर तुम्ही अर्धा अर्धा इंच घेऊ शकता जर अर्धा इंच तुमचा गळा मोठा झाला असेल तर पाव पाव इंचाची इथं शिलाई घ्यायची आहे तर इथंपर्यंत असं शेवटपर्यंत इथं कटोरीला आणखीन एकदा शिलाई घालून घ्यायचं आहे कटोरी लक्षात ठेवा शेवटपर्यंत उकलायची काहीच गरज नाही अर्ध्याच्या वरती उकळला तरी चालते आणि डबल डबल टीप मारून घ्यायचं आहे नंतरनं ह्याने काय होतो की पसरट गळासुद्धा कमी होतो आणि मोठा झालेला गळासुद्धा कमी होतो आता ह्या बाजूने सुद्धा सेम पद्धत आहे इकडे सुद्धा काय करायचं आहे गळपट्टी उकळून काढायचं आहे आणि पहा इथंपर्यंत कठोरी हे उकळून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर इथं अर्धा अर्धा इंच असं एकमेकांवरती ठेवून इथं शिलाई करून घ्यायचं आहे असं केल्याने तुमचा जो समोरचा गळा आहे ते डेफिनेटली कमी होतो आणि सुद्धा कमी होतो तर फक्त तुम्हाला एकच काम करावं लागेल की जो गळपट्टी आहे ते काढून हे तर तुम्हाला अर्धा अर्धा इंचाची कटोरीमध्ये शिलाई करावं लागणार आहे बस छोटंसं काम आहे तुमचा पूर्ण बिघडलेला ब्लाऊज बिघडलेला ब्लाऊज असं म्हणता येणार नाही पण ज्यांनी कोणाचा ब्लाऊज आहे त्यांना हा बिघडलेलाच ब्लाऊज वाटतो कारण समोरचा गळा काही जणाला मोठा नको असतो आता पहा पाठीमागे जर गळा मोठा झालेला असेल तर तुम्ही सेम कापड म्हणजे सेम मॅचिंगवालं ब्लाऊजचं कापड घ्यायचं आहे आणि त्याचा पॅच तयार करून तुम्ही इथं एक नवीन डिझाईन तयार करू शकता जेणेकरून दिसायलाही डिझाईनदार ब्लाऊज दिसतो आणि पाठीमागचा गळासुद्धा कमी दिसतो दिसायला लागतो तर फ्रेंड्स ह्या काय टिप्स होत्या ब्लाऊज गळा मोठ्या झाल्याने काय करायचं आहे तर व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट्स करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणखीन काय तुमच्या मनामध्ये शंके असतील तर नक्की कमेंट्स करा